Hello，大家好，今天我们回到我们的祖屋来看一下，看一下我从小长大的地方。来，跟镜头打个招呼。看这里，这里，这里，这里，这里。打个招呼，打个招呼，这个房子应该是五零年代的房子。呃，从出世到三岁，这三年我都是在这里过的。这个几个啊？ 以前那个的是不？拆了的嘛，是你住的房间嘛。拆了那个，那是桃子。那桃子倒了，的。哦哦。晓得，我要去抓走，我们去抓，在哪里呀？嗯，上面，在那里，角落里面呀。他在叫，你看，你要爸爸去给你抓那只鸡是吧？ 爸爸抓不到，他跑得可快了。 <laughs> 你要那那只红色的公鸡，是不是？嗯。爸爸抓不到爸爸抓得到吗？小的。小得小的，小的跑得更快。这家人没得不得住了，这家人。的，人家房子的。那这套房子就一直空着的哦。啊，那要不要回来住噻？要不要回来开打扫下噻？我去钓两条鱼回来，刚刚我煎给你吃嘛。要的，可以。 怎么样？我拿了两把那个定制的刀过来，拿给你。好好。这个是切刀，小心咯，那个快得很，汗毛都刮来了。那个是砍刀，专门砍猪骨头的。好好好，砍猪肉的个。啊，砍骨头的。好好好。给俩，你用下看嘛，搞一看。要的。啊。反正我先去钓鱼去了。要的，要的。那我把饭煮起嘛，哈。好，要的。我会儿再种菜好了，种多些要的，我就抢嘛，哥俩。小心滑，这里这两天下了雨。 我们这边农村跟你们那边有什么不一样没有？这边竹子比较多，竹子多是吧？对。对，这一块竹子都是我们家的，是吧？嗯。今天我带你去钓一下土鲫鱼，很好钓的，就是只用那个蚯蚓就可以钓到。对。强哥，你看一下咱们这一块这一片都是以稻子为主，嗯，主要的庄稼都是稻谷，所以你看到了，到了打稻谷的时候，这一片都是金黄金黄的。 我们这个是一过来钓哈鱼。嗯，刚才要在这喂的呀，好多畜生的嘛，狗的嘛。哦，几个狗，但是弄个鸡。那狗人吃红烧啊？你先打窝。 这个线程。 怎么怎么样？没有没有没有，咬了咬了咬了，跑掉了是吧？跑掉了。哎，来了来了！哇，鲫鱼，鲫鱼，终于开张了！鲫鱼第一条啊！这个是土鲫鱼，这个挺好的，炖个汤。对，来。 好，小江，好不容易上一条，先小鱼后大鱼啊！哦，这可，哇哦，好大呀，这条鱼！哎，这倒可以，这条鱼不错嘞。收着，收着。黄辣丁，对，在我们这里叫黄辣丁。咬的好深。耶，可以，这么大一条，比我那条好多了。这个我们呢叫 anch。 哇，鲫鱼鲫鱼，要去鲫鱼，好啊，那看我直接飞它起来。我来数数，这条挺大的，这条可以，可能有一两。我来我来，这条我来给你取。白白花花的，这条最少二两，这条鱼。放，我钓到现在。你，哦，这么几个，情况？ 这个强哥的这个手上面的伤，就是上次咱们这个切我磨的那把刀给切了。这个拿我的手系那系刀啊。昨 <laughs> 天看看多大？你看这个这个这个鱼竿都给弯了一点，应该是个鲤鱼，我觉得。你看多有劲！不行不行不行，一心往上爬。哦，你看，有点像拔河的意思，有点。终于钓了条大的了。就是不认输。对。 肯定一斤多一点，挺漂亮。来，长哥拿着，我来抓，我来抓。挺漂亮，来，小心啊！我不松，小心，小心， <laughs> 不能往回收。了。来吧，你过去。好，哇，很漂亮这条鱼啊！这条鱼漂亮，里面还是大肚皮。哎，放到笼子里面去。哇，漂亮。 又干到了，又钓到一条鲫鱼，啊，这条一两，来，龙哥辛苦一下。现在还还等一下，等六分，它还没有起来的意思，可能还要大一点。哇，大多了，大多了，大多了，大多了，两斤了，又是条鲫鱼。 哇，比刚才那条大多了，这条两斤最少，小一些，小一些，最少两斤。钓漂亮，哇，它吃的，嘴巴都都够穿了。好，小哥，你今天是最爽到了？这一条差不多了，钓完这一条。哎呦，哎呀呀，肯定是宽油伺候了这个。宽油花椒豆瓣酱。看一下，哇！ 这可以了，不错了，强哥。嗯，可以了。行啊，那我咱们回去把它宽油处理了吧。强哥，咱们扯一点这个葱。蒜点葱。对，就扯这个葱，我来扯葱，你扯那个蒜苗吧。蒜苗的龙点，对，蒜苗也扯一点。好的。你能不能吃辣呀？行啊，我这里待了一段时间了。 能吃辣的话就多摘一点呗，摘点吧，不辣不好吃。这个是我们本地的七星椒，很辣的哦。七星椒，对，挑战一下。快点，还有几个。我操！这么重的。 bien. 这个纸要不要？要不拿个碗来装这个纸吧。我去拿。好。 这个鱼上好了，强哥帮我上下火。要得。马上就马就来了啊！我们现在用宽油把这个鱼洗下澡。我是现在火特别大。 放点猪油下去，这个烧热了之后，我们来放点这个，放点我们这个青花椒，抓一把青花椒，然后抓一把干辣椒，这个干辣椒非常的辣，少加点。 然后再下一点豆瓣酱，下一点豆瓣酱，好。豆瓣酱下完，了，然后下这个大蒜，那个辣椒，啊，香吗？ 好香！强哥吃饭喽！走喽！吃饭。尝尝那个鱼，是呗？第一次煎鱼给你吃。嗯，好吃。味道很就是好东西。很高。 在连云港全国有销售鱼啊，这下面，下面，好，就这个鲫鱼，我一个人吃八成没问题，我吃上饭。这在还有，这在还有一点，干净啊。小肚子吃饱了吧？哎呀，还有个饭呢，嗯。好，可以了。 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。